kayaknya kelihatan ya. Lahirnya tahun berapa? Di Sunam. Saya berapa? kan udah empat. Tiga kali empat. Dapat berarti usia itu matang ya. Baru maga. Mulai segala sesuatu ya. Anda kalau hmm, ngomong bulan Mei ada yang nggak tahu? Mei kerusuhan 27 Juli. itu ya, stand ya? Iya? Eh, saya persilakan nyoba sepatu saya. Ini sepatu yang saya buat. Ini namanya Adidas Tragedi. Jadi ini Adidas yang dibuat untuk mengenang peristiwa Jakarta 98. Kalau kayaknya gemulat itu besar saya batal. Sip. Sip. dalam nih. Ya? rasanya rusuh mas kita, kita coba jalan dulu bisa okay. coba jalan oke ya. Oh, jadi ini ada tulisannya Jakarta 98 sekarang sekarang dulu lagi dulu lagi rasanya gimana? biasa ya? biasa kayak sepatu biasa ya? sekarang kita coba sepatu berikutnya ini juga sama kalau Jakarta kalau mainnya ada tinggal 27 kenapa kira-kira? Sama. Oh sama ya. sama. Peristiwanya sama ya. Waktu itu ada di mana sih? Wah ini sakit banget ya <laughs> anda itu waktu di mana? Dan di mana waktu peristiwa itu? Di Jogja. Dan mulia ya? mulia Mei di, di Jogja itu nggak ada apa-apa ya? Ada, ada peristiwa nggak? Ada ini, apa namanya? Apa itu? Ya, rame-rame di alun-alun oh. jalan dari gedung pusat ke alun-alun utara tapi nggak ada musuhan ya apa nggak ada pis pis gitu tapi kalau Mei kalau seingatnya 20 Juli karena memang berdekatan ya mau nyoba jalan nggak mau kenapa tadi sakit itu dari mana dulu nggak masalah single ada mungkin ada ada sesuatu di sepatunya ya kira-kira rasanya gimana sakit gitu apa sakit tapi kayak di jatuh kalau ini ada olahraga seperti lebih santai lebih apa gimana Kalau rasanya gimana enak gitu atau nyeri gitu atau gimana nyeri nyeri ya nggak enak nggak enak sebagai sepatu dia nggak enak, enak. ada rasa sakit karena karena kita tadi mana flexing jadi ya, sepatu yang sebelah kiri dipakai nggak apa-apa dan sebelah kanan dipakai nggak apa-apa sebelah kiri rasa sakit sakit saya nggak tahu apakah kemudian itu sepatu anda damai dengan perasaan sepatu atau apa Wah, nggak tapi malah saya saya lepas. Jalan-jalan di sini, Saya akan lepas. kelepas. Eh, saya tidak akan menyakiti Anda. Tapi yang penting Anda terlalu sakit. Ya. Itu yang saya ingin dan eh, saya ingin saya ganjil. Saya Yang ingin saya sampaikan, saya ingin membagi rasa sakit yang mungkin sudah lupa di di apa namanya di di kepala banyak orang. Dan begitu mas. Saya akan bersihkan kembali sepatu. Uh, ya. sekarang rasanya lebih enak ya. Sekarang rasanya lebih enak ya. Ya lega lah. Lega ya. Nggak sakit lagi ya. Gampang kan aku rumah Seninya di mana? Seninya di rumah sakit. Seninya di rumah sakit. Saya mencoba sepatu saya silakan. Saya kalau ingin ada ingin merasakan merasakan perasaannya tolong anda tanya kami bahwa dia sudah mengalami sesuatu dengan sepatu saya jika anda ingin merasakan sesuatu dengan sepatu saya silakan saya ganti dengan laba dulu ya Namanya siapa? Mbak? Sebut saja bunga. <laughs> Tambah satu. Tambah sekarang misalnya berapa ya? Enam tiga puluh. Ya. Dan dan anda sudah hamil anak pertama ya. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Cepat, cepat, cepat. Terawak, terawak. <laughs> Kayaknya laki-laki ya. 81 ya, jadi saya 30. Waktu peristiwa Mei nggak apa yang ada di mundur di kepala anda? mengenai Jakarta 98 apa yang itu? Terus ada waktu kelas berapa? SMA kelas? Kelas 1 ya? Jadi masih belum tahu apa-apa. Anda tinggalnya di luar kota gitu atau gimana? Atau di, di Tangerang jadi jauh dari Puspa itu, tapi Anda dengan kunjungannya... Anda apa itu namanya? kerja karena peristiwa itu kena ditutup tokonya. apa yang sebelah kiri dulu agar lampu besar tapi nggak apa-apa karena ada ukuran di sini. Bisa dua kaki. Agak besar Jalan-jalan sebentar rasanya gimana? Biasa ya? Agak kesasaran tapi gak ada, nggak ada rasa apa-apa ya? Ini sepatu biasanya gitu. Longgar ya, longgar nggak besar. Berarti berarti 40 ya? Sekarang coba jalan. Langsung hujan. Langsung hujan. Langsung hujan. Langsung hujan. oke mas seluruh mahasiswa di Indonesia kan menuju Jakarta itu kan persesuaian mulai murid 12, 13, 14, 15 Anda kira tahu nggak berapa jumlah korbannya? Saya nggak tahu persisnya Cuman saya akan sempat mengikuti beberapa buku Misalnya kayak uh, pada waktu itu ter, kayak kayak di tempo saya baca itu ada siapa yang sekarang di Grinda itu Oh iya iya. Prabowo. Ya sepertinya mengadakan pertemuan apa gitu di Bali. Kayak ada itu data. Kalau mau tahu jumlah korbannya itu ada tiga versi, versi pemerintah, versi militer, sama versi tim cari fakta. Kalau itu tim gabungan. Versi Jumlahnya 1900 1190 orang. Oh, ya? Mati terbakar pada hari itu pada hari pada tiga hari itu kan banyak kan mereka menjarah mall dan mallnya kan dibakar itu mereka sebagai besar matinya di dalam mall kosa ya ya itu jumlahnya 52 orang rata-rata Chinese dan sebagian besar ada yang sini kita coba pakai sepatunya di Jakarta 98 Anda lihat ini Adidas City Series anda ukurannya empat puluh dua, jadi agak sesak tapi nggak apa-apa lah saya 43 sih nggak cukup coba kita coba kalau nggak cukup ya berarti resiko anda kalau rusak kan ganti <laughs> saya bisa bantu kan? <laughs> bisa silakan nah, ini memang agak ukurannya nggak begitu pas bisa tapi agak sesuai ya uh, pas pas banget pas banget semoga silakan jalan agak susah Biasa ya? Enak ya? Enak. Kita coba yang satunya, cuma ada ini cuma bedanya ini ada tulisan Jakarta 98 di sini, ada gambarnya juga. Yang ini nggak ada gambarnya. Ini ada ada ada gambarnya di dalam nanti anda lihat insulnya ada gambarnya juga. Dekat bantu dikit ya. Itu siklik di banget. <laughs> Kok ketawa kenapa? Rasanya gimana? Rasanya kayak Oh iya? Iya, bisa tetap jalan tapi tetap ganjel. Itu intinya tuh kita kita jalan jalan ya, gajol ya. gajol ya ya kita oh, gitu ya. cepat ya sekarang kita gajol ya, ya.